Я помню, не знал, что замкнула круг Жить умирая не стала Стон, где же ходит он от любви, потеряв покой Я не буду думать о тебе, может это к новой весне Во сне я увижу, встречу тебя И скажешь пару слов про любовь ту, что была утеряна, потеряна на наяву Знаю все-таки я тебя люблю, I love you Стон губ, нежность рук, слышен сердце частый стук